真富别墅系一间中西合璧、两层高花园洋房，入边有亭台楼阁、水者祠堂。原本响九龙城蒲岗村南丰台附设建筑，仲有一间真富家属系一间贫民义学，即系读四书五经。北北斋呢间别墅个老细就系真富先生，又叫做。 曾兆荣，香港中环德富道中四十八号果间专卖西洋煤炭三荣兴，又叫做真富洋煤公司，同埋城昌集货铺都系佢。呢间真富别墅响中华民国十三年十月十一日礼拜五举行开幕酒会，果阵成班。 东华三院总理都嚟散场，中星慈善社同本乐队就嚟拉佢吹西洋，打助兴。响中华民国十七年秋天，成立咗一个叫扯扯佛学社，佢哋以真富别墅做大本营，放佛经响真富家属个图书馆度响起咗一间私家道观，叫做五龙院。 有条小径可以通出九龙城寨，虽然话系私人物业，依着光线，游客如果走到嚟问下手门口阿伯，通常都要开门俾人入去拜下。事关真富先生本人都好鬼好客，五龙苑门口副对联系，武装全宝箱，官富闯神功。 入边陈设好鬼简洁，有尊好鬼严肃真武铜像，坐北向南，背住北边墙，摆响中间。真武即系泰国人叫周坡้啊，个尊，周坡้啊，铜像，大有来头。佢有成八英尺高，成千斤咁重。左边图角刻住十三个唐字。 任差监理广东诸瓷市博兼管严，下边本来有个官员名，不过太花，睇五真，右边蒲角就刻咗十七个唐字。大明万历三十一年次季卯季秋一长日见，背脊就刻咗三行唐字。北京顺天府大兴县张朝王左营造，主代道史汤道真。

拆晒的十字道冠，真富先生响中华民国十五年花咗一千二百个大洋，即系二十九点七公斤白银。果市成万咸龙价，立买咗嚟香港，特登起呢间五龙院嚟供奉个铜像前边竖起一把两英尺长剑，左边摆咗一条蛇雕像。

俾公众入嚟参拜，不过唔着鞋就唔俾入嚟。罗伯头打到嚟果市，为咗扩建启德机场，铲平真富别墅同埋五龙苑，佢哋即系依家新蒲江着六街果道咁上下啦。